Hola, buenos días. Aquí estamos con la hermanita... Marta Pazmiño. Marta Pazmiño. Ella es una de mis pacientes que gracias a la inyección de la moringa, hoy nos trajo ya la tomografía y está limpia, ya no tiene el cáncer que la estaba, el cáncer que la estaba este, martirizando por muchos años, mi hermanita, ¿verdad? Denos su testimonio, hermanita. Ya. Eh, buenas tardes. Sí, a todas las personas que me, que me ven, quiero dar mi testimonio. A mí me detectaron cáncer al ovario. Para mí fue duro la situación con la medicina, pero me avisaron del doctor, entonces yo acudí. El doctor desde que me vio la primera vez, él me aseguró que yo me iba a sanar. Después de mi creador del Señor, es así. Aquí estoy, sana, limpia, y, feliz de la vida porque ya no tengo cáncer. Claro, bueno mi hermanita, nos ha traído la tomografía, eh, por acá tenemos los exámenes, eh, por acá tenemos los exámenes que queremos mostrarlos como fieles testimonios de que eh, el cáncer se cura, pero por ahí hay una hermanita, pues bueno, que dice que no, que el cáncer no se cura, bueno, para ella será así, pero te voy a dar un consejo, hermanita, deja de mentir. Por favor, ponte en las manos del Señor. Tú me dijiste que eras evangélica y que hablabas con Dios, pero veo que es todo lo contrario. Aquí está la tomografía que prueba que la hermanita ya no tiene cáncer. Y yo le pido eh, a hermanita, usted, que siga adelante con esa misma fe, esa convicción, porque el amor puro e infinito de la creación nos da estas grandes y lindas oportunidades. ¿Qué le diría usted a los que la conocieron que estaba muy enfermita y muy delicada? Ay, estoy tan feliz. Pues, ¿qué les voy a decir? Que tengan primero fe en Dios, que el Señor todo lo puede. Y que si tienen la oportunidad de mirar este video, que busquen al hermano, porque él nos ayuda desinteresadamente y que Él es, después de la bendición de Dios, creo que nos puso en el camino para poder salir adelante y ya no estar con esta enfermedad que empaña completamente no solamente a la persona, sino a toda la familia. Hemos ganado la batalla y estamos y saldremos adelante. Y todas las personas que están enfermas, vengan, visiten al doctor, que es verdad y que sí funciona este esta medicación. Muchas gracias, hermanita. Hemos ganado una batalla al monstruo, un monstruo llamado cáncer, pero con amor y con mucha, como se dice, convicción, persistencia y positivismo lo podemos vencer. Bueno, mil bendiciones, un abrazo, hasta siempre.